мам курулуш жана архитекторлор кеңеши кызматташтыкты күчөтөт баткен областында эки миң жыйырма экинчи жылы алтымыш жаңы ишкана ачылып эки жүз сексен жети жумуш орду түзүлгөн түркияда муктаж болгон кыргызстандын жарандарына жардам көрсөтүлдү бишкекте кыргызстан менен баа ишкерлигинин жолугушуусу өтөт кыргызстанда пять g технологиясынын биринчи сыноосу аяктады архитектура курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору мырзабек жыпаркулов кыргызстандын архитекторлор кеңешинин башкармалыгынын мүчөлөрү менен жолугушту маалыматка ылайык жолугушуунун жүрүшүндө мам курулуш жана архитекторлор кеңешинин кызматташтыгынын актуалдуу маселелери талкууланды жолугушуунун жыйынтыгында тараптар биргелешкен кызматташтыкты күчөтүүнү ошондой эле тараптардын ортосундагы практикалык өз ара аракеттенүүнү кеңейтүү боюнча кийинки кадамдар тууралуу макулдашышты баткен областын аймағында кичи жана орто бизнес тармағын өнүктүрүү мақсатында жеке ешкерлер тарауынан 60 жаңы ишкана ачылып 287 жүз сексен жети жумуш орду түзүлгөн бул тууралуу областын эки миң жыйырма экинчи жыл ичиндеги социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыктыгы боюнча кеңешмеде айтылды ошондой эле 2022 миң жыйырма экинчи жылы билим берүү мекемелерин материалдык техникалык базасын чыңдоо багытында 11 мектеп 5 балдар бакчасы курулуп ишке берилген белгилей кетсек жыл жыйынтыгы чыгарылган кеңешмеге президенттин баткен областындагы өкүл абдикарим алимбаев өкүлдүн орун басарлары жана район акимдери шаар мэрлери ошондой эле мекеме ишканалардын жетекчилери катышты түркиянын адана шаарында муктаж болгон кыргызстандын жарандарына жардам көрсөтүлдү маалыматка ылайык кыргызстандын анталия шаарындагы башкы консулдуктун кызматкерлери тарабынан адана шаарындагы кыргызстандын он жаранына азык түлүк суу жылуу кийим жана жууркан түрүндө жардам көрсөтүлүп ысык тамак берилип алар коопсуз жерге жайгаштырылды эскерте кетсек алтынчы февралда таңга жуук түркия жана сириянын аймагында очогунда жети сегиз баллга жеткен катуу жер титирөө катталып бир нече шаарлар кыйраган кийин жер титирөө кайталанып анын күчү очогунда жети жети тогуз баллга жеткен жыйырманчы мартта бишкекте кыргызстан менен бириккен араб эмират ишкерлеринин бизнес жолугушуусу өтөт маалыматка ылайык кыргызстанга байайден тамак аш продукциясын импорттоого мындан тышкары логистикалык кызмат көрсөтүү жана айыл чарба жана медициналык продукцияларды кайра иштетүү боюнча биргелешкен ишкана түзүүгө кызыктар жыйырма ишкер келет жолугушууну даярдоо үчүн алтынчы февралда бишкекке баайден дубайдан соода өнөр жай палатасынын өкүлдөрү катышкан алдыңкы топ келди алар менен улуттук агенттиктин директору умбриэль темиралиев жолугуп кыргызстандагы потенциалдуу инвестр инвесторлар үчүн түзүлгөн инвестициялык мүмкүнчүлүктөр жеңилдиктер жана башка шарттар тууралуу айтып берді. Қырғызстанның аймағында уюлдук байланыш операторлары тарауынан 5G технологиясына тесттік сыноолор көрүлдү. Тесттік сыноолордун жүрүшүндө байланыш операторлары виртуалдык реалдуулук чөйрөсүнө 5G технологиясынын мүмкүнчүлүктөрүн, ошондой эле реалдуу убакыт режиминде өнөр жай роботун башкаруу мүмкүнчүлүктөрүн жана видео контент кызматтарын сапатын сынашты. Видео контенттик кызматтардын сапаты видеону 5K Ultra HD уруксаты менен көрүүнү камтыйт. Азыркы учурда Мегаком мобилдик оператору 5G технологиясын биринчи сыноо тестирлөөсүн аяктады. башталды эске сала кетсек өткөн жылы республикада бешчи уюлдук байланышын сыноо иштери башталган